Eh bien bonsoir tout le monde, c'est Caramel Valor, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo les gars, où nous allons ce, tu vois ce nouveau, ce nouveau, euh, voilà tu vois, regardez la taille, là, tu vois c'est un snack en fait au poulet tu vois, donc voilà tranquille, il y a tout au poulet, voilà tu vois, là avec un petit burger au poulet, ah non c'est euh, cheese, cheese comme mon peta, notre intérieur, tu vois, comme une tu vois, tranquille. Donc voilà. Donc moi, je vais commencer par le... Par ça. Donc, je Je crois que moi vas Donc moi, j'ai pris un euh, wrap, en fait. Voilà, euh, le cheeseburger et euh, truc... avec quoi. tu voilà, regardez. quoi. Hum. Ah oui. Avec des frites. Sauce euh, barbecue, toi quoi comme sauce oh, C'est hein, c'est Moi, 14 sur 28. Mmh. elle est bonne, par tu goûter à barbecue Vas-y. Tranquille sauce barbecue, des, ah frites. Et on quoi On Mais quoi oh, Barbecue t'as pas de marque Tu prendre des affaires et comment le prends Inch'Allah. tu Vous aussi. Tu prends des affaires t'as tout le monde qui rentre. T'as vu ça ou quoi Dès que tu il y a personne. Voilà. Ça, on va dire personne derrière. Hmm. Exactement, on a vu. Ça me pas la mieux, frère.

Hmm. C'est pas cher, sort sort peut-être. Moi, 50 Toi, ça va coûter combien ton truc mmh. Avec ça, c'est. euro 2 euros. Ça, c'est 2 euros. Et ça, là, frites, boisson, euh, frites, frites, Ah ouais, la boisson, j'ai pris du fata, euh, Un peu du fata, euh, truc, cerise, je sais pas quoi. Et ça, 5 euros, 50.

poulet, ouais. Euh, ouais. Ah, C'est bon le poulet. Mm. C'est oh, je suis Pour une fois, je filme ma vie sur tel. Je comprends pas les gens quand ils mangent. Quand ils travaillent, ils font ça. un petit croc, hein. je fais un petit croc, c'est bon. Ils ça. Pas de parce va Rien du tout. Et ils font, ils font ça. Ah ouais, ça va, c'est ridicule. Les mecs, ils font comme ça, ça, ça me casse les ça. Tu vois, je regarde des vidéos de petits kikou. Même pas ça, même pas ça, t'es voir. Comme les noirs, là. Limite, limite, il sait tout, ça. Quel petit noir.

c'est Je sais pas. Maintenant, le burger, les gars. voilà quoi. Hein. Bon, le frais des égaux, je, me, je dans la sauce le tout, tu vois. Ils ont mis C'est Ah, on dirait qu'ils ont mis je suis pas, je Ouais, bizarre. Non, mhm. bizarre, Non, pas la Il y a truc dedans, c'est une salade. Ça, donne un goût bizarre. Ça c'est C'est pas pareil, hein Pas euh, hum Non, c'est pareil. Toi, t'as ouvert, toi, t'as montré. Hum, hum, je suis régalé. Bon voilà les tout c'est Caramel je pense que je cette petite vidéo. Si vous l'aurez aimé, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, pouce bleu qui peut être le ciel. Moi je vais voir quelque chose ce soir. Qui peut être le ciel, vous avez la chaîne, ça va quand la prochaine vidéo. Je vous vous rejoindre à Caramel. Ciao les